es el Emil Rap. Pero depende para ti que es interesante. Que en mi bolsillo no tengo ni un peso Pero sabes que el corazón vale más que eso los 14 de febrero no te voy a regalar flores ni nada de eso Solamente voy a cantarte esta canción Para demostrarte que yo te quiero un montón Y a mi corazón le causaste una chida sensación Contigo quiero llegar hasta la tercera edad En realidad me enamoré de tu inocencia y sinceridad Tú eres mi felicidad, mi chaparrita, la más bonita del planeta Te agradezco a Dios por haberme si que me tiene bien enamorado ah. digo todo lo consigo Digo que al chile la neta si me caso Aunque de moneda ando escaso Si por ahí te dicen pura mentira sobre mí Porfa baby no les hagas caso, no les hagas caso. sinceramente Mi princesa hermosa te adueñaste de mi mente Contigo me siento diferente Tú eres mi pasado, mi futuro y mi presente Cuando la primera vez que te conocí Créeme fue lo mejor que me había pasado En esta vida lo único que quiero es hacerte feliz Y te agradezco por pintar mi día gris este que una vez soñé y ahora que se cumplió de breve te lo digo lo que este corazón siente Te prometo que nunca voy a fallarte, todo lo que tenga voy a darte Hasta lo más allá de la muerte quiero amarte, créeme nunca voy a decepcionarte